कुरान की रही कौन कौन है सभी माता पिता भाई बहन एवं अगुआओं से अनुरोध है कि आप जो भी रास्ता हाथ में किजय बाबू विजय बाबू को घोड़े निकल के पर अंदर और साथ में बुलेट चलेगा बुलेट बुलेट बुलेट है रोड